Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi Zanzibar na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, taasisi za sayansi na bahari leo hii tarehe 11 mwezi wa kwanza ya mwaka 2023 zimeandaa kongamano la wadau wa uchumi wa buluu kwa lengo la kutoa mchango wa sayansi za bahari kwa uchumi wa buluu endelevu ili kuimarisha vipaumbele vya maendeleo ya kijamii kupitia majadiliano ya kisayansi na kisera kwa uwasilishaji wa mada kuu mbili. Ya kwanza, sayansi ya bahari ya uchumi wa buluu katika nyanja ya uvuvi na ufugaji wa mazao ya baharini, na nyingine inayohusiana na uhifadhi wa bahari na utalii endelevu. Kongamano hilo limefanyika katika hoteli ya Golden Tulipo iliyopo mjini Unguja na mgeni rasmi katika kongamano hilo ni Waziri wa Ujenzi, Mawasiliano na Uchukuzi, Dr. Khalid Salum Mohamed, ambapo katika hotuba yake amesema, na baada ya kuwasilisha mada hizi nitakuwa na michango mizuri zaidi ya kuchangia kuibua fursa zilizopo lakini namna ya kuzitumia fursa hiyo kwa maendeleo ya nchi yetu na ustawi. Lakini pia mtajadili jinsi ya kuendeleza sayansi ya bahari kwa maendeleo endelevu kwa kutilia maanani vipaumbele vya maendeleo tulivyo navyo, mahitaji ya jamii, lakini sera zilizo bora na kuzingatia sayansi ya teknolojia. Hiyo ni kazi ambayo naamini katika siku ya leo mtaifanya kwa umakini, lakini pia mtaifanya kwa uzalendo mkubwa. Akitoa maelezo mafupi kuhusu kongamano hilo, Katibu Mkuu wa Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi Zanzibar, Mheshimiwa Aboud Suleiman Jumbe amesema ni muhimu kuimarisha mikakati wa mawasiliano wa uchumi wa buluu kwa mashirikiano ya wadau mbalimbali wa kimaendeleo ikiwemo taasisi za elimu na utafiti ili kusaidia malengo yake ya kila siku. Kuwepo kwa kongamano hili ndani ya shamba shamba za maadhimisho ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar kunatoa ujumbe mzito wa jinsi serikali yetu inavyoendelea kuleta mapinduzi ya kifikra, kiuelewa, kiubunifu na kiuwezeshaji katika maendeleo ya wananchi wake wote lakini pia kuipa umuhimu wa kipekee utekelezaji wa ajenda yetu ya uchumi wa buluu. Hivyo ni busara kuwa na uwanja kama huu wa wadau mbalimbali wa kisayansi na kisera na kijamii kwa lengo la kuboresha mipango yetu ya kuwafikia wananchi wengi hapa Zanzibar na Tanzania kwa jumla walio na hamu na shauku kubwa ya kuufahamu uchumi wa buluu na kutumia fursa zake kwa ajili ya maisha na maendeleo yao. Ikiwa nchi ya Zanzibar inaendelea na shamra shamra za maadhimisho ya miaka 59 ya mapinduzi, makamu mkuu wa chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar SUZA Profesa Mohamed Makame Haji amesema malengo makuu ya serikali ya awamu ya nane ya kuboresha hali za kila mwananchi kwa kupitia sera kuu ya uchumi wa buluu chuo kikuu cha Zanzibar kimeekeza nguvu zake kuchangia jitihada hizo. Hii ni sehemu mojawapo ya jitihada na juhudi za Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar kuhakikisha kwamba kinashirikiana na kila taasisi iwe ya umma au binafsi katika maeneo ambayo tunayafanyia kazi. Tunafanya hivyo kwa kutoa msaada na michango mbalimbali ya kitaalamu pamoja na wataalamu lakini pia tunashiriki kuhakikisha kwamba maeneo yenye changamoto za kijamii yanapatiwa ufumbuzi. Kadhalika, Profesa William Wanangisye ambaye ni makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam anasema ili kuunga mkono dira ya serikali ya kuendeleza uchumi wa buluu kwa kutoa wataalamu na kutoa uwezo wa kitaasisi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia Taasisi ya Sayansi za Bahari kimejidhatiti katika utoaji wa mafunzo na utafiti ili kuchochea kasi ya matumizi endelevu yatakayotoa mchango chanya katika uchumi wa nchi na maendeleo ya kijamii. Mathalan, taasisi na mpango wa kulifanya jengo la Mizingani kuwa kituo bobevu cha utafiti wa masuala ya uvuvi endelevu and Center of Excellence for Sustainable Fisheries. Huu ni mwendelezo wa juhudi zinazoendelea kwenye kituo chetu cha utafiti wa ukuzaji viumbe bahari kilichoko Pangani mkoani Tanga ambacho kwa miaka kadhaa sasa kimekuwa kijishughulisha na utafiti wa kutafuta mbegu na lishe bora kwa ajili ya ufugaji wa samaki. Ni matumaini yetu kwamba wadau mbalimbali akiwamo mdau wetu mkuu serikali ya Jamhuri ya Muungano ah, wa Tanzania na serikali yetu ya Mapinduzi Zanzibar wataendelea kuunga mkono juhudi hizi na kuendelea kutumia matokeo ya tafiti zetu katika kufanikisha mipango ya kitaifa ya kuendeleza uchumi wa bluu katika nyanja za kipaumbele ikiwemo hifadhi, uvuvi, utalii nishati. Kongamano hilo litapelekea uanzishwaji wa mikakati wa pamoja wa mawasiliano kwa umma. Lengo la kongamano hili la kwanza ni uanzishwaji wa utekelezaji uzazi. Yaani zazi k a b u r e kono ipoesi and